Opa! Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, senhores e senhores. Vamos, vamos continuar. Eu não sei onde eu estou. É tudo muito escuro. é o quê? Ah, entendi, entendi. Tá. Morango. Meu amigo, eu não tô vendo essas coisas aí. Ai, não. Tá, calma. Entendi, eu acho. Calma. Ai. pra, pra onde eu... Ah, entendi. Ah, eu não sei se eu consigo descer. Uh! <laughs> Deu certo. Pensei que nem ia dar. Foi pra cá. Vou apertar aqui. Ai não! Nossa, velho, esse negócio é muito bater, velho. Muito bater, não tem nem como. essa luminosidade tá me trolando. consegui uma chave. Tá. Ô louco. Well... I know. vou descer. Meu, tem algum lugar pra botar essa chave, não tem? Eu tá, vou ter que passar pra cima. Tá, vamos pra cá mas tem alguma coisa pra lá, velho. É, não. Tá, precisa do bicho pra cá. Vem, bichinho. Não, velho. Tu não precisava entrar aqui, velho. beleza, bichinho. Vamos. Vamos pra baixo. Aqui. Tá, não quero não. Falou. Vamos primeiro pra lá. esse negócio é cheio de coisa secreta, né? 100 morangos, 101, cê é louco, comemoração. Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, que tá bom. A gente explorou bastante. Tá um pouco mais curto, mas eu acho que... Acho que valeu pra comemorar os 101 morangos. Valeu, todos que assistiram.